En primer lloc, i segurament el més important, la firma d'un conveni amb les subministradores. Eh, el que apunta la llei 24-2015 és que hem d'entendre aquest servei com una corresponsabilitat tant de les administracions públiques però com també de les avui en dia subministradores. En segon lloc, eh, també impulsem el que seria un pla d'actuació anual per totes aquelles famílies que estiguen en risc d'exclusió d'accés als subministres. Per tant, eh, la companyia haurà de desenvolupar un pla en el que informarem sobre quina és la millor potència contractada, contractar, com podem introduir aliments d'eficiència i eficàcia, com es poden accedir als bons socials i als diferents descomptes. Per tant, tot un pla que ajudi a les famílies a reduir de forma efectiva el rebut de, de la llum, reforcem i també explicitem la obligatorietat de complir amb el principi de precaució. Això vol dir que abans de procedir a cap tall de subministrament s'ha d'informar els serveis socials de l'Ajuntament perquè tal que aquests puguin fer una, un, un informe eh, afirmatiu o negatiu de quina situació es troba doncs, la família i finalment doncs, també el, el compromís a eh, tota la informació vinculada doncs, tant els elements que avui en dia tenim damunt la taula com també futurs elements que es puguin, que es puguin anar elaborant des de diferents administracions o futures ajudes que puguin aparèixer vinculades doncs, a, a la garantia d'accés al subministrament.